Det bilen brinner? Oh my god! Det blev lågor! Har vi glömt något i bilen? Jag vet inte. Bilen brinner!